uwi din tayo agad tama ano, exercise ng mga nga pala salamat sa ating mga subscribers nasa 1,000 na tayo at, <laughs> at tayo ay ano kikita na monetize na so abangan natin kung magkano swelduhan ng mga maliliit na talaga Tiger. Uh, malamig na dito ito yung hinakabol ng mga tao dito eh, yung panahon so hindi tayo nakakita ng fog okay lang malamig pa rin at konti ang tao maganda yun dito chill chill lang tayo dito enjoy the view Mamumula tayo sa ano, People's Park. So, so, check out natin kung anong itsura niya ngayon. Makita niyo naman, no? ang luwag. Dapat talaga kasi maaga dito. Para, uh, madaming perks pag maaga ka pumunta dito. Al Napakalamig. Konti tao, walang traffic. Kasi nag-traffic dito kapag ano, lalo na pag natabay ka sa mga bikers. Tapos sa mga four wheels kaya okay din dito magmotor eh lamig sagad sa buto buti na lang ng ano tayo jacket tayo lalo na pag inautan mo yung pag dito panalo panalo so ayun oh. medyo nagsusuit sa daan eh. Tagay tayo Highland. Mukhang hindi pinapatuloy ah. Uy! Uy! Ate! Uy, bawal nga. Sarado. So, ito ang Equal part Sarado siya ngayon. Dito lang tayo sa tabi. Actually, dito kami nagbike eh, yung King of Rempal. Maganda din diyan. Baba tayo dyan. Pwede lang tayo bumalik eh. Doon lang sa banda, sa unang ligo sa baba, merong parang view deck. Check out natin. Pupunta oh, tayo dito titingin lang tayo ng view kasi wala sa taas eh so sa Sagada mga ganito din view yung makikita nyo eh kaso syempre doon mas maganda doon saka mas mahaba pero syempre dahil bawal pa dito dito muna tayo sa ano Sagada like oh di ba nanalo, di ba? guys, pupunta tayo sa view deck dito sa Talisay ito ay isang magandang tabayan saka dating spot uh, kaso wala tayong update eh so tatambay lang tayo uh, <laughs> doon tayo sa tambayan spot let's go paalala lang guys ito yung tawag na ano eh sungay sungay road kasi makikita nyo kung gano'n siya ka-sharp mamaya talagang kumbada tapos palutong so kung medyo yung biyoso ka ay mag-ingat ka dahil may kalalagyan ka dito ang mahirap pa naman dito blind curve tapos makibot yung daan so pag may nakasalubong ka na truck mataas yung chance na kainin yung kabilang linya so ingat eh oh. so ito po simula na nung sharp kanya <laughs> naman <laughs> so dandala tayo kasi medyo basa din yung daan isa pang magandang ruta to eh sikat na ruta sa mga nagbabike kaso konti lang nagbabike dito kasi mahirap talaga to pahon yung iba nga nagpapahatak na dito ito puro downhill na ko sinubukan tong ano, FJ cam noon eh. Saka yung ano, testing lang ng ano, recording lang. Eh, tapos ano, pag uwi sa bahay, parang nainganyo ako mag-edit. Eh, maganda yung kinalabasan ng edit. Saka char syempre, ano nun, uh, yung kasagsagan ng lockdown. So, naghahanap na talaga ng pagkakaabalahan. So, isa yung pag-edit sa ano, na pinagkaabalahan ko at nag-enjoy naman ako kasi ganda ng output tapos magugustuhan din ng iba so yun nga lang ang downside nun yung nature ng video ko puro gala eh since lockdown ngayon gumala so talaga ano lang uh, ah, sundot sundot lang oy may umalabas <laughs> Hey! anyway <laughs> so yun kaya napunta tayo sa pag hindi naman pagbablog hindi natin ano lang uh, uh, kasi sabi nga ng iba pag tumanda ka na at hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa mo ngayong bata ang magiging memories mo eh itong mga documents picture, video so sa pagtanda-tanda natin meron na tayong babalikan at ito <laughs> kita natin ang mga fog <laughs> mga fog ang fog